Herzlich willkommen auf den Kanal von Red Dragon und mit Begleitung von Lady Killer. Wir verlosen ein GTA 5 Account. Alles was ihr dafür tun müsst ist liken, ein Abonnent dieses und von Lady Killer sein dieses Video teilen und einen Kommentar da lassen mit Hashtag Account und darunter dazu schreiben, was ihr mit dem Account gerne machen möchtet. Wir wünschen euch noch frohe Weihnachten. Jetzt wollt ihr gerne wissen, was der Account alles hat. Er hat Level 134 und 71 Millionen Dollar. Jetzt zeigen wir euch den Rest mit Musik. Wir verabschieden uns. Euer Red Dragon und eure Lady Killer.